Em dic Samuel Molina, a internet em coneixen com a Fukui, sóc dissenyador de videojocs, tot i que també tinc una vessant eh, més comunicadora, més pública, en la que faig vídeos a YouTube i també sóc eh, professor de disseny de videojocs. El Tecnocampus vinc a parlar de models de disseny, eh, en el que explicaré doncs, eh, com un dissenyador es pot organitzar la seva feina per arribar d'una forma més efectiva a una solució, és a dir, a un disseny més eh, innovador o més productiu o el que sí, faci falta en aquest cas. Un bon dissenyador ha de tenir actituds observadores, ha de ser una persona pacient, <clears throat> ha de ser una persona molt bon comunicadora, ha de ser una persona que també pugui extreure d'una forma molt metòdica tots els components que té un, un videojoc en aquest cas i en definitiva ha de ser una persona molt precisa amb un punt de creativitat també perquè és molt important. Bueno, hem de tenir en compte que un dissenyador de videojocs eh, quan més eh, experiència tingui en alguns projectes, millor, perquè eh, el dissenyador normalment com aprèn millor és eh, practicant, és fent dissenys. I l'experiència al final li donarà mm, moltes eines per després tenir millors dissenys i en definitiva el dissenyador ha de tenir en compte que també hi haurà altres dissenyadors que seran igual o millors que ell i ha de demostrar d'alguna manera amb, amb la feina feta doncs, eh, quan de bo és eh, dissenyar videojocs. A la xerrada, per exemple, parlo de videojocs que a mi m'han inspirat bastant i que sempre els poso com a referents. I aquests videojocs són jocs com ara Braid, que són plataformes eh, amb puzzles, eh, Antichamber, que és també un joc de puzzles en primera persona, Portal, sobretot Portal és un joc indispensable, o jocs com ara Journey o Ico, que són, són jocs que tenen un disseny molt simple, però que semblen més... O sigui, no són tan complexos com al final acaben sent. I que destacaria que amb molt, molts pocs elements al final acaba traient una mecànica que no es fa avorrida, que és interessant i que sobretot arriba, ja sigui per l'ambientació o per la història, a afectar una mica el jugador amb un missatge i amb una història molt personal. El disseny de videojocs ha evolucionat perquè, evidentment, doncs, eh, la tecnologia i els videojocs i, i sobretot també el públic ha evolucionat. I hem passat de un disseny en el que lo important eren les mecàniques, simplement, o sigui, era la, la jugabilitat pura i dura, a altres elements que s'han anat incorporant eh, com si fossin capes eh, sobre un videojoc en el que s'han afegit doncs, narratives, estètica, eh, elements com la retenció, com la curva de dificultat, els tutorials, el llenguatge, la interface... Són moltes coses que al final també eh, avui dia es tenen en compte per un disseny que potser no són exclusivament tasques del dissenyador, però que influeixen en el resultat final. Jo crec que la marca personal d'un dissenyador es nota, eh, és un, en definitiva és un producte que té molt de tu mateix, però ja no només del dissenyador, sinó també de l'artista, inclús dels programadors, encara que sigui la part que no es veu tant, no? però del dissenyador sobretot. I sí que es nota aquesta marca, el que passa que com un disseny a vegades no és tan objectiu, no pots dir si és un disseny millor un que un altre, eh, és difícil comparar-los. Però evidentment aquesta marca personal està, està a vegades a la narrativa, a vegades està a les mecàniques o, o en l'estètica, però sí que és veritat que cada dissenyador aporta una cosa que amb el temps es nota cap a on tira cada, cadascun. Um, el meu dissenyador favorit, o un dels favorits, és el Rami Ismail, que és el fundador de l'empresa Blambir. És una empresa que fa jocs arcade molt petitets, normalment que sembla que no tinguin gaire profunditat, però són superaddictius. I alguns jocs que han tret són, per exemple, el Super Crate Box o al eh, Ridiculous Fishing o al Nuclear Throne. Són jocs que enganxen d'una manera increïble i que tenen un disseny molt ben pensat en quant a la corba de, de dificultat. També.